Hi everybody, I'm Martin, Martin Aller. Um, <laughs> yeah. And I sing because, well, I sold my guitar. the summer is forgotten, and they hold my guitar for cold. der Vorkarten zu, zu dir, zu dir. Aber die Herde nicht braucht, nicht ne, braucht. Aber die Herde nicht braucht. Und der Herbst ist gekommen und mein Bett ist leer. Und was einmal verkauft ist, es findet nimmer, nimmer mehr, es findet nimmer mehr. Und der kalte Winter ist eine lange Zeit und der Weg ist finster, aber nimmer Dankeschön. Danke, danke. Und die Wintersohn ist kalt und hell und der Himmel ist hart wie Wasser und Milch, wie eine ganz dünne Haut, die platzt, wann man steht. Opferbahn ist schwarz und krumm. Und der Schnee will nicht fallen, und der Schnee will nicht fallen. Auf der Wiesen des Graus ist grau und mild. Und ich wander und wander Und wann ich an früher denk, gibt mir mein Herz keine Ruhe. Und der See ist gefroren und das Eis ist ganz dünn. Und unter dem Eis ist eine andere Welt, die nichts von uns weiß und nichts von uns will. Feel my heart, feel my heart, this own stage so es ist Zeit, es ist Zeit. Und am Himmel da wird's immer mehr, immer mehr. sin. Okay. This is a sort of protest too. auf der Gossen, ward kalt der Wind, ward eu der Zeitungsblatt über die Stadt, da sie den Himmel bald nimmer fängt, wo haben eu die Sonnenschienen hat der Stadt. Draust auf der Gassen rennen Leid, hinterm Bock her und an Sau. Droben am Dach sitzt Eisel und schreit, und die Welt wird um und um grau, wohin die nur schaut. Fast auf der Gassen ist finstern kalt. Wer sind die Häuser, wer ist die Stadt? Und immer sauße ins Feld und den Wald, wo einmal die Sonne schien an ward kalt der Wind, ward mir den Schnee und Regen und Ton, bis ich den Himmel einmal wieder find, irgendwo da draußen da vorn, weit hinterm Sturm, weit hinterm Sturm, weit hinterm Sturm. Jason.